Ngaku Islam Beriman pada Allah Diminta salat Ya, ciri orang Islam itu adalah salat Karena diantara rukun Islam, salat Ya, hadis riwayat muslim Nomor hadis yang ke-8 Ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh Malaikat Jibril Mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi Antashhada an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Baca syahadat dulu Setelah syahadat kewajiban pertamanya Watukimas salat, tunaikan salat Salat Nah sekarang, setiap orang Islam kata Quran mesti salat kata hadis mesti sholat ada orang Islam diajak sholat dia menolak sholat ada orang Islam gak mau sholat halo ada yang ketika dengar adhan gak mau sholat ada yang ketika diajak marah-marah perilakunya mirip menyelupai orang yang belum beriman yang belum beriman tidak sholat karena gak ada iman dalam dirinya ini anda beriman kok ikut-ikutan gak sholat tapi dibedakan namanya oleh Allah bukan kafir tapi kafar menunjuk pada perilaku bukan orang